как пепел по ветру летит. Что судьба рулетка нам готовит? Слезы или радость впереди? Я не могу, поверить, играть судьбой твоей. Я не хочу играть судьбой своей. Летний вечер, южный теплый ветер, Волшебным светом ласкает нас луна. Очаровательно твои глаза. Там, под покровом южной ночи, над нами звезды играть судьбой твоей. Я не хочу играть судьбой своей. Летний вечер, южный теплый ветер, Волшебным светом ласкает нас луна. Очаровали и околдовали, Меня сгубили твои глаза. Летний вечер, южный теплый ветер, Волшебным светом ласкает нас луна. Очаровали твои глаза. Летний вечер, южный теплый ветер Волшебным светом ласкает нас луна волшебным светом ласкает нас луна. Очаровали и околдовали, меня сгубили твои глаза. Летний вечер, южный теплый ветер, волшебным светом ласкает нас луна. Очаровали и околдовали.